Bueno, gaurkoan hemen gaude berriro, Maiero eh, beste deialdi baten aurrean, gainera oso denbora gutxikin jaso dugun deialdia eta soilik gaiordenean soilik e, puntu bakarra zaukana, hain zuzen e, gurasotasun baimen berriaren kontua. Gure ustez, gurasotasun baimena bueno, gai garantitsua bada, eta eh, gainera ba, bueno, eh, azken urte honetan e, gure agotan luze egon duena hain zuzen ere, gobernuak duela urte bete iragarri zuelako gurasotasun baimen hori martxan jarri zuelako. Erkoleka jaunari ere, behin baino gehiagotan entzun diogu, neurri hori jartzeko borondate osoa daukatela, beraz, zertarako etorri gera sindikatuak, hori da ez geure buruei egiten diogun galdera finean, gobernuak berriro ere, aurreti ez e, erabakita daukan neurri bat e, martxan jartzea, eta sindikatuen bedenkapena bestedik ez du nahi. Ez du negoziazio plantaren durik egin, ez ditu guk egindako proposamenak haintzat hartu, eta beraz berriro ere propaganda eta antzerki batean aurrean gaude ez. Labek no, negoziazio ere klausula feministak sustatzen ari ditu, eta horren arira gure proposamen zehatzak hauek dira. Lizentzia hogeita lau iotetara luzatzea, eta familia eredu berriak eh, kontutan hartu behar direla e, eh, aizotzen ere. Lab sindikatuak negozazio maila honetarako idatziz, hainbat, hainbat eh, gai e, txertatzea eskatu dio gobernuari. ez. Gure ustez, gurasotasun e, lizentzia oso garrantzitsua da, baina baita ere enplegu konsolidazioa, zorraren aitortza eta kitapena, eta e, aurre gatiko sariak berreskuratzea. Hain zuzen ere, hiru puntu horiek gaurko bileraren gaiorrenean txertatzea eskatu dugu, idatziz. Eta gobernuak erantzun dugu bestelako gaien eh, atalean horren inguruan hitz egiteko aukera izango dugula. Gure ustez, horrek negozazio eza eta no, eh, borondate falta argia erakusten du eta horregatik hain ere gaur e, bilera mailorokorraren bilera uztea erabaki dugu.